Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм человека паука Spider-Man. Вот ну, так вот выглядит в запечатанном виде. Такая вот цветная упаковочка. Вот так вот он будет выглядеть на картиночке. И давайте мы посмотрим, соответствует ли картинка действительности, как он выглядит на самом деле. Упаковочка удобная, уже с ручкой можно переносить, застегивается. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start.ru. И посмотрим сам костюм. А, в нашем интернет-магазине несколько вариантов костюмов Человека-паука. Сегодня мы рассмотрим один из них. Вот такая вот маска с прорезями для глаз. Очень интересный костюм атласный. По шее у нас идет он на резиночке, тянется, что очень удобно такой универсальный головной набор. Далее в комплект у нас входят атласные штаны синие, они на резинке. И по низу у нас красные. Внизу тоже вставлена резиночка. Вот так вот. То есть, если даже немножечко, когда великоваты, очень удобно, они вот так вот по ножке опустятся. И то есть они не будут болтаться, их можно даже не подшивать. Это очень удобно. И в комплект у нас входит вот такая вот э, красно-синяя кофта э, с пауком. Кофта также атласная. Длинные рукавчики у нас. Здесь все аккуратно прошито. Костюм довольно прочный. Вот полностью набор. То есть это кофточка, штанишки и маска Человека-паука. Если вам понравился данный костюм, заказывайте его на сайте glamstar.ru